我不是太阳，照不亮你过往。有些黑暗，我们都一样。我太羡慕时光。 不用开口，也就无需躲藏。有一种悲伤，是你的名字停留在我的过往，陪伴我呼吸，决定我微笑。 种悲伤，傻笑着与你分开，思念却背对背张望，剩下倔强，剩下看。